对，个我们时间稍微有点累，因为大家，嗯，我们这节没有，我们现在的课都是排到十二点十分，再走过来会稍微晚一点，然后还要用餐哈。那嗯，哦，呃，非常感谢大家来参加我们这一场，其实也是非常特别的一场，就是呃教师专业社群。那呃，我们还有一位呃特别的外宾，也很想了解我们呃教师专业社群的运作，所以他也特别来哈。 那呃是 Professor Kindler，啊，Welcome，yeah。那呃我先简单讲一下，就是说其实我们师大也很希望，就是说老师特别教学的卓越之外，我们也能把经验相互的交流，所以我们也很希望说老师之间能够共呃一起来分享，一起来讨论呃上课的那个过程啊。那呃。 西要成立社群真的很不容易，而且我们这个社群是跨呃学院，好跨学院跨跨系的一个社群。那其实它是有一个机缘，那个机缘呢是呃我们教化中心在办那个呃数位的那个讲座，好，然后呃这三位老师其实原本也是我们新进的老师。 那在办数位的时候，他们也有兴趣来，后来我们就在聊天，说，哎，我们要不要一起来聊聊？就是我们怎么运用我们的教学的数，呃，就是这些数位的科技这样子。然后后来大家就讨论说，哎呀，你怎么教？我很想进去你的课堂上，所以呃，我们也有就是进进去大家的课堂上观课，然后呃。 就是大家在那过程里面觉得收获非常的多，那后来我们教化中心在教学经贴计划升的里面，我们就特别邀请这个社群里面不要来提出一个社，呃，这个计划书，然后这个计划书，呃，如果通过的话，就会有一点点的呃金钱的补助这样子啊，所以其实这个社群其实是这样子呃过来的哈。那我要先介绍一下我们呃这个社群的三位老师，呃，我们第一位是叶龙老师。 在我的那个图传图图文传播学习好，然后我们第二位老师是杨志远老师，他是在公理系好，然后我们第三位老师是呃丽云老师，张丽云老师在华文华文应应用华文学习，还是我都记配起来， <laughs> 可是我只知道他们非常的跨学院跟跨科技，而且三位非常年轻、当然有活力的老师。 那等一下，三位会分享一下，呃，呃，这个社群怎么走过来，他们怎么运作，然后，呃，怎么去，我们怎么去观课，观课呃，我们学到什么，然后最后丽云老师也会讲一下他们现在的现况以及未来，哈。那我就要把麦克风交给叶龙老师。好，主任的啊，对，老师，一位同学，谢谢大家中午过来参加这个活动。 那嗯，我想这个是我们社群的名字哦。那嗯，这大可能大家也觉得会会不会觉得奇怪，为什么 <laughs> 为什么叫这个名字呢？大家没问过。那其实这个是那个志远老师 ID 嘛。这个“龙之力”这这三个字，其实是我们三个人的名字的，那个其中一个字的变变形变音哦。龙就是我名字龙嘛吼，啊志远志远老师志嘛老那。 张立文老师第一哦，所以就挑了一个字，把它凑一下这样子，哦，那，呃，其实就像刚主任说的，我们一开始，一开始，嗯，啊，字有点被切到，不好意思，哦，一开始会碰到，呃，其他两位老师是学校红谷营的时候哦，刚好找到这张照片哦，这张照片我们三个人都有哦，呃，那个志远老师在中间哦，啊，主任也有啊，很多工作人员这边哦，那我在这边哦。 那那个呃丽云老师应该是这位哈， <laughs> 那呃就是那时候其实我一开始就碰到志远老师，那一直就是觉得他是很和善的一个人，那时候他坐在我对面就跟他聊天。那那个丽云老师在最后这个活动的时候，他也过来，我们又聊了一下。哦，一开始我们其实在我们已认识，都是新进老师。那呃就像刚刚主任说的，那就是这个活动。 那那时候我们就去参加这个十月八号的这个 i s 的这个这个应用设计课程的这个活动，那我们碰在一起，那呃，可能我想那时候我也是蛮好奇这个是什么东西，那我想另另外两位老师可能也是一样，那我们就碰在一起，就就后来那个教科中心的主任啊，还有他就就有嗯邀请我们嗯一些聚会啊，然后有些其他活动在碰到，鼓励我们这样子，那所以后来。 后来我们就呃就就就真的去申请这个计划哦，那那呃，所以就还呃就目前其实我觉得收获还蛮多，就是在在那个聚会的过程中，呃大家其实有一点互相分享一些教学经验哦，那当然大家教的方式都不太一样，但是呃等一下两位老师会分享一些更。 更专业的，我想我我就是开个场这样子哈，就是那那那其实我们有时候有一点聊天的性质，然后一开聊天嘛，然后讲讲你那边的学生怎么样，我这边的学生怎么样，然后呃那那其实也是一种，就是除了说呃除了说是有一个计划有一个目标在走之外，有时候也是一种好像在学校里面的一一些呃朋友的关系啊，就是可能让让在。 呃，学校的生活其实比较愉快一点，这样。哦，那那呃，对，所以后来我们就就成就就在那个 F F B 上面成立一个社团哦，就是这样子。那嗯，那就是除了三位老师之外，那这学期因为计划关系，大概也会加入呃一两位呃助理的学生帮忙这样。那呃，其实就是这个社团的。 社团的那个呃首页的这个图，其实呃还蛮我我放了这个图之后，还蛮希望我们是这个样子的，就是吃吃喝喝的那种感觉。好， <laughs> 那那 OK，等一下就是实际上运作前还有就是呃就未来的一些想法哦，就是两位老师会再分享哦。那我我可能在谈一些些，就是在我更之前一些嗯一些其他在其他学校的一些一些过程哦。 那我一直觉得，呃，我我我会想说，呃，跟老师一起成立这个社群，其实我蛮希望，我蛮喜欢合作的。好，那其实我在国外待很多年后回来，一直觉得台湾的这个环境好像没有那么鼓励合作这件事情。好，那其实那时候我一直在想，为什么？那搞不好有有些可能有不同的理由然后就是像我们从小可能都没有被教合作这件事情。 啊，因为大家都考试，考试隔壁都是你的竞争对手，很难合作。的。哦，那那那到到我们现在，我看大部分的那个学者好像还是自己做自己的比较多，哦，那比较少去合作。那其实我觉得合作很好，就是一直学到一些新的东西。啊，那那这个是我我们这次的社群是比较呃跨跨领域的合作，校内然后跨领域的合作，然后那。 我之前在南部的学校的时候，也有另外一个比较长的合作经验，然后那那个是跨那个是非正式的，啊。我们在在师大这个比较正式。那那时候非正式的，在那个是跨跨校的很多校的合作，但都是做动画的老师。然后从二零一二年开始办影展啊，然后后来就有一些，反正我们那时候也成立一个一个一个社团，反正那其实常就跟这个社团名称一样，常在聊八卦哦。 就就是，然后但是也办一些比较正经的活动啊，就是像那时候，呃，有因为一个动画导演朋友邀请他老师过来，这个这个这个这位先生是那个跟蒂姆·波顿合作过的一个动画导演，那时候啊在一个学校办一个大活动，那那时候我在那边当翻译哦，那所以就那后来今年。 呃，今年我们暑假的时候，因为有一个老师就帮我们一起申请，我们可能会一起过去那个皮克斯参观这样子，所以我我也蛮期许我们未来社群也可以有机会一起去国外发表啊，或者去呃做一些什么共同的事情。好，好，那我就简单报告到这边哦。接下来我们请志远老师。 然后大家好，我是杨志远。那呃，第二个部分呢，因为我们社群组成之后呢，其实我们这个社群大概主要的目标其实是想要做一些教学科技在课程上面的运用，哈。那但是我们在 run 的过程里面，哎，其实我们比较常呃有一些经验是在做这个同才观课。那对我来说这件事是很神奇的事啦，哈，就是因为我自己以前在当我在那个其之前我在台南用科大任教。 然后学校也有社群，那但是那个的社群有一点就是为了评鉴要弄的一个社群，好，然后就是大家就可能听听演讲啊，然后就拍照这样子， <laughs> 所以那个时候其实没有没有太多的这种增进的部分，好，那但是这次呃来师大这边，大概从上学期开始就开始去用这个同才关课，我觉得它很特别，就是呃我进去然后去上其他老师的课。 然后他啊，因为有几个几次的经验，然后那个形式都很不一样。那时候我就来分享，说我可能这也其实也没有几次啊，就是这几次投台湾课的一个想法。好，那首先在社群的那个组成的部分啊，我我觉得其实社群一定是要。 就是我觉得他一定不要纳入品鉴， <laughs> 然后他一定是就是你想要你想要做，比如说呃，你你想要在更精进教学的时候，然后我们再来做这件事，它会变得比较比较合理，然后不会就是好像假假的这样。我我们后来加了这个计划之后，我们也开始做一件事，就是。 聚会的时候就拍照， <laughs> 然后每次都觉得哎这件事嗯有点突然， <laughs> 但是想说要留个记录比较好哈。我们平建有时候就会有一些，有一些那个，呃，就是还是得一一平鉴。那但是我觉得只要那个比例不要去影响主轴就好。好，那因为我们这个社群很特别，是就是都不一样的事，那所以我觉得能够认识大家其实最重要因素真的是因为去了那个新进教师。 然后结果我们后来，哎，怎么去去演讲？那他你也你也来了啊！我去游泳也遇到电脑老师，就在在学长面遇来遇去。那所以我觉得教发中心接下来如果有新进教师，那个一样鼓励大家来参加。然后或者是我们有各式各样的活动，都可以就是尽量跨系所，因为我觉得那真的会很重要。 欢迎啊，欢迎欢迎，对，大欢迎。对，那那，对对对，我我后来， <laughs> 我们后来都推他做事，因为他是专任老师，他没有压力。 <laughs> 然后， <laughs> 我觉得在申请社群这边，反而会有一个比较重要的是，必须要去协调我们想要的目标。那因为其实每个我，像我是比较偏经济，比较偏财务的。 那叶龙老师他在图传，因为其实每一个戏本身就已经很多不一样，他就是比如说动画啊、剪辑啊之之类的。那那个丽云老师她其实是在教，就是要教成为华语老师的这个戏说哈。那但是他的专长是，对，就是不是就是不是哎，也不是说戏不一样，就是他对他会有很多个可能性。那所以我们大家其实目标。 呃，就是不太一样。那我觉得我们那时候有做了，就是前面就有一些事前沟通，然后最后有一次是去那个路灯咖啡，就真的很认真的聊，说到底我们要做什么。好，那那一次聊完之后，好像比较了解这个社群的目标。好，那再来就是再来就要进入这个观课的部分哈。那我觉得观课其实我大概从三个角度来介绍，就是说如果你是观课的人。 那或者是你是上课的老师，下面有人观课；那或者是哎，在下面的这个学生，他到底呃的三个角度，我觉得同台观课可能带来的一个效果哈。那我自己到目前为止啊，我扮演的角色都是观课者啊，我自己可能因为我都一直听人家的，于是我就被凹五 <laughs> 五月多的时候大家都爱听我的了哦，我自己觉得很害怕哈。那第一个是观课者，那我觉得对我来说那是一个很很棒的事哈，就是因为。 嗯，从博士班其实后期你就已经比较少上课了嘛，都跟老师 meeting，然后后来就是毕业之后都开始当老师，然后就很少上课。那我觉得很多老师上到后来，应该都会有一种感觉，就是觉得学生到底在想什么？他到底为什么你都来了，你还不认真上？哈。那我有时候就在想说，那会不会是我们换了脑，换了位置就换了脑袋？ 因此很想要，常常觉得如果我知道他在想什么，学生在想什么，我就可以给他他要的东西。好，那所以就是这个原则。然后我发现，当我坐在下面的时候，哎，我开始用另外一种角度来看台上的老师，真的不一样哎，因为我会看到他的双下巴。 <laughs> 没有，他们两个都不会。哈，就是就是，你发现那个角度真的不一样。那。 我后来在除了这件事情之外呢，在师大其实他们有一个社团，你看学生多坏，他们有这个社团哦，叫做选课没地雷。那一开始我要加入，他也不给我加入，现在我加入了。 <laughs> 如果你们要借账号，我可以借你们。那里面就是会去坑他们那些老师。那你知道他们要什么课吗？他们现在最流行的课叫做甜又凉。 好，最最喜欢的课是甜优良，就是给分要甜，上课要良。好，然后说，请问哪些老师课是甜优良？哈，然后他就里面会有一些对不同课程的 c o m m n 老师，特别是通识课程，还会编辑出书放在网站上面，所以那个很恐怖。好，那我就进去看一下，哎，发现哦，原来学生的观点是这样。哈，那另外还有一个就是，这个是我很久以前看的书，那后来就是。 他他也是有一个大学老师，然后他就去，他已经当了十五年的老师，他更久，然后他就后来就去重新去另外一个学校念大一，念了一年，然后有点类似那种就是呃那种社会学的研究，这样他就去观察他这一年的所作所为。 那结果发现他在当老师的时候觉得很不解的事情的时候，他突然都了解了为什么？因为他他当学生的时候，他也选一些比较凉的课，然后老师说要考试太哦这样子，他说他突然完全了解了学生的想法。那所以可能可以透过这个部分，可以让我们来理解说，哎，学生在想什么？那除了这个，这个。 改变角度来理解学生之外呢，我觉得在观课的过程里面，我觉得对我来说有很有很重的教学反思，就是呃，你会在课堂里面，因为你在里面嘛，所以有的时候你觉得很好笑的，奇怪怎么同学都不笑，然后这啊这老师讲的很好笑哎，都不笑，那后来发现呢，当有的时候就是明明是一个很震惊的话题，突然哄堂大笑。 那你在那个过程里面，你可能会开始去想说，到底是什么去引发这个课堂上的这种效果哈？有的时候是老师跌倒了，哎，很好笑的，没有啦。哈。那而且我觉得在教学的过程里面，你看他，呃，应该这么说，就是因为我们的领域很不一样。我有一次有去马马老师的课去听哈，那因为大家领域很不一样，那我在听的时候，其实我比较常。 我都听不太懂内容嘛，比如说叶龙老师是要教那个影片剪辑，我只觉得好难。但是在听的过，在看的过程里面，我觉得我比较聚焦在老师的表情，然后他跟同学之间的互动，那你都会觉得说，哎，其实能够有一个很温柔的老师，或者是很很很关注同学的老师的那个反应，其实是我我应该要学的。好，那比如说像那个丽云老师的课，我有去听过一次，那他上课。 我印象非常深刻，我有跟他讲说，为什么你都不酸学生啊？就是他非常正向哎，学生的任何回应，比如说学生不理他，他也继续非常正，就是他整个课程非常正向，非常 positive，然后很温柔，就是都不会骂人啊。对，然后我就觉得哦，原来这样的课程是哦，看这个这个老师的模式是这样的，之后我就跟他说我做不到， <laughs> 真的太难了。 OK，这是观课者的部分。那另外呢，在授课老师的部分，其实我还没有去当，就是被观课的老师哈。那但是我觉得对授课的老师而言，这边有点是我想象的哈。我觉得他其实要有上面那两项很强，一个就是你要无所畏惧，因为有的时候我自己心里就会在想说，那当我在教的时候，我会不会教的比较保守？会不会或者是教的更表演化一点？ 对，所以我觉得第一个就是你这个不要怕，然后你要开放自己，然后最好是用你平常的模式去上，这样子同呃这样子来帮你观课的老师，他可能才可以给你一个正确的回应啊。然后呢，在这个我觉得在当对授课老师而言，我觉得有一个很棒的是，你永远不知道别人会给你什么回馈，哈，所以呃，搞不好人家没有回馈也不一定，但但是我我去观完之后，我都会。 很很爱去跟人家讲我的想法啦，哈，那那我觉得这个无法预期的回馈，我我不晓得，像比如说丽云老师，他不知道自己那么温柔，你真的，我要这样就是上完，怎么会这样，都都都是非常正向的。那另外呢，我也我也在像呃，我也我也会再一次反思自己在这跟课程之间的关系，哈。那其实，在丽云老师的课里面呢。 因为我那一次是选择，就是不要介绍，然后就是我自己就坐在里面装作学生，然后那一天也尽量穿的休闲一点。对，那那其实那个呃，在旁边的时候，我看到有一个学生，其实我有一点不满意他，就是有两个人在那边起起出出，然后有一个学生他一直开他的电脑在那边搞来搞去，那我一直看得到他嘛，那我中间呢还忍不住就是看他久一点。 看到我会知道有人在看他。那下课之后呢？而且他们也会讲话哦，就是老师在上课他在讲话。然后我下课的时候就去跟丽语老师讲说：“哎，我刚刚我旁边那第几个第几个他怎么样哦？你看我这么碎裂，你知道？”结果我超糗的。那个同学他是就是他视力受损，所以他看不到老师的投影片，所以他需要去需要就是把老师的投影片切换到他的，然后变大。 然后旁边那个是辅助他，说这个在讲什么，但因为我离他有，其实也没有很远，就一两格而已。然后我就用一个很负向的观点在看他，结果我一跟他讲完，丽云老师他立刻知道，然那个同学怎么样？然后我觉得好愧疚，因为我就抱着要批评人家的心态，那结果是我自己已经有一个成见，好，那我觉得这个对我来说就是一个很好的反思，就是当我看到同学。 比如说上课在用手机的时候，哎，搞不好有可能其他的事情，哈，搞不好哎，可能他家庭是有事或者其他可能性，我应该要在更开放的面对这件事，哈。好，然后再来是对学生来说，哈，我觉得这个也是我猜嘛，因为我不是学生，哈，那我会觉得，呃，在某些班级里面呢，你在对学生来说你是隐形的，因为像在。 啊，林老师的班，我们是就是因为只有我一个进去，那他是电脑教室，我也躲在一边，所以人家可能也不知道。那可是像叶龙老师或马老师是，叶龙老师的课是一排老师坐在那边，所以他们应该知道。那马老师他更正式了，他介绍我们，然后他整个跟大打招呼。OK，所以其实学生看得到老师在那边哈。那我觉得。 学生看到老师在那边里面，我觉得有一个很好的效果哈，但这是我自己想的，不确定是不是真的哈，因为没有问学生嘛哈。那我觉得当一个老师他愿意开放他的教室出来的时候，哎，你会发现这，你会如果你是学生，你可能会觉得这个老师他跟其他老师有在互动。 而且他希望透过这个方式来改进自己的教学，也就是说，你会觉得这个老师他是一直在想要改善的，想要进步的。那因此，我会觉得，在不管有没有给回馈，哈，不管有没有给回馈，你出现在那个课堂上面，其实，在某种程度对某些学生，因为可能不是绝多数的哈，可能某些学学生而言，他会觉得，哎，老师好像在示范给我看，我应该是毕业之后还要继续成长，哈。 我一直觉得老师这个工作有点辛苦，是要一直学东西，好，然后就不是下班回家就没事了。OK，好，然后呃，最后有一个有一个问题，就是说大家会说要不要填这个观课记录表哈？然后我我们我们当初的那个观课记录表其实是拿教发中心的那个模式来用的哈。那我会觉得我自己还蛮喜欢填观课记录表的。 好，但但所以这个是我的观点哈啊。那如果你很不爱填的话，你就其实不填也无所谓哈。那这个观观课记录表对我来说，我觉得它好的地方是因为你得要强迫自己把，因为它里面有一些问题啊，比如说学生的反应呐，哦，然后你跟那个呃讨论的情况啊，有的时候你在看的时候，你不会看那么细。 但是因为有问题，上面引在引发哈，比如说学生上课情况、学生讨论情况，哎，你的教学建议，啊，他会有一些点在那边，然后就会让你一直去把你想的东西呈现出来，因为有的时候是一闪而过。那我很多都是先去那边，就是先先乱写，然后我后来回来再重新整理，就是那个我我到底想要的观课记录是什么样子的？那我觉得在这个过程里面。 呃，我我觉得对我的帮助很大，因为我觉得我我自己的反思其实反而是在这一块。然后在上课的时候，我觉得我也会看到很多就是别的课程的的优点哈，比如说我去去看这个呃老师的课的时候，他们就会有一些呃，比如说像呃丽云老师那一次刚好讲到科技的的部分，然后就觉得哎，科技跟人性之间的关系哎。 了教学课堂以外的思考，对，那所以我觉得有关课记录表其实是蛮好的哈。那但是因为我自己用这种态度去看这个关课记录表，那事实上其实呃，现在国中端、高中端也开始有这种关课记录表。那我我我发现他们的那个表格其实写的很很夸张哎，他好像必须要写说你。 几点几分？然后第几排第几位同学他做了什么动作？然后导致你有什么想法？那这样才是一个好的观课记录表。那我自己我自己觉得这样有点太夸张了，对，因为因为如果如果我们做成这样，那其实只是为了那个文字的呈现。然后我我我觉得那个报告本身那张纸的内容其实没有那么重要，重要的是你在这个反思的过程。 好，以上是我在对这个同台观课的想法，谢谢大家，谢谢。 just like uh, the group that we three from here. Um, so I really appreciate the opportunity. So uh, first of all, I need to give my sincerest appreciation to Director Mao and the, the center, all the uh, staff faculty here because they created this opportunity so I can meet uh, other faculty members from this, uh, different interdisciplinaries. And this really gives me uh, a wonderful experiences and it's ongoing too um, to experience how I can be a good teacher by exchanging the experience and the getting their uh, feedback. So, um, so my topic today will be focused on uh, the things that we are, uh, what's going on in the group right now and our future plan uh, within the semester. And I want, I would like to uh, follow up uh, Professor Yang. <laughs> uh, sharing on um, the peer observation because he came to my class to observe my teaching and uh, about his slides, the great slides. <laughs> and I would like to focus on the third aspect that he pointed out. Uh, he mentioned as uh, an instructor for a uh, peer observation, they might uh, get some uh, unexpected feedback. And that's really true to me. So the unexpected the feedback that I got from Professor Yang is that uh, the positive atmospheres that I had in my class. So I'm a new teacher, <laughs> uh, new teacher, you know, <laughs> very young. And uh, what I, I really need someone tell me how I, uh, what I, uh, how will I do, <laughs> and uh, what I should improve. And uh, I need to admit that I'm especially anxious every time before I go to the class, not only because I'm young, but also some um, unexpected things. But um, Professor Yang gave, because he gave me the uh, recognition, he recognized me on the positive atmosphere and the attitude that I have in the classroom. So that's really strengthened my confidence. And uh, that's the main thing, <laughs> you know, uh, cultivated myself as a high competent teacher is really helped me to plan my future uh, class. And uh, it, he also it, and uh, also Professor Zhang gave me some uh, feedback on the specific things uh, on the teaching skills, but really the supports, the positive supports from this group is really what I enjoy in this group. So it's about like peer support I really appreciate the opportunity to have the uh, peer observation without evaluation. Without evaluation is really the point. Uh, so that's uh, my appreciation to both two uh, partners in my group. Um, and in the following, I would like to share uh, what we did in the class. So it's technology that brings us, uh, we three together. So we, I use CCR, it's called called Classroom is an interactive response system. So uh, I did an online registration for the course and uh, some uh, problem-based tasks. So they need to solve the task. I, uh, the topic of the course is a descriptive uh, statistics, and I will ask students to solve the task to depart on the uh, flaws on the graph and then give suggestion on how to make the graph better. And by using the CCR, I get the students' uh, feedback and their answer immediately so that I can share the uh, feedbacks anonymously. And that have uh, enabled a uh, secure atmosphere in the classroom. And I I think that that's also part of the uh, positive atmosphere when it comes from using CCR, the anonymous um, systems. So I think using technology in our classroom is something worth trying in the future. And that is what we three are doing right now. <laughs> when I mentioned uh, uh, the, the theme of uh, our group, that's really technology. So we three all use Moodle 2.8 as the basic. But uh, what we added to our class is the interactive response system we explored different ways, uh, different tools, which include the Kahoot, uh, Zubio, and uh, Cloud Classroom. And there are shared characteristics for these three systems. They are cloud-based uh, online. They are intermediate, they are interactive, and they are feedback. Uh, can give feedback immediately. So, which is very useful uh, among these three tools. And I now mentioned their similarity, I would like to point out there are some differences among these three tools that we three are exploring. So the following, uh, the presentation is at the very beginning. Uh, we didn't do a very thorough investigation on the three systems, but I would like to provide a very simple comparison among these three. So uh, the Kahoot is an, uh, English-based uh, system, and the Zubio is developed by the National Taiwan University. Uh, classroom, Cloud Classroom is developed by uh, the professor uh, Zhang Junyan at NTNU. And here I shows their website. Um, and as a teacher, I care more about uh, the language for the interface and how convenient the uh, interface can be. So I found that um, called Classroom, they provide um, more language. Uh, the first is Chinese. Uh, Kahoot does not allow teacher to use Chinese, but uh, Lubio and Klaus Classroom, the, uh, they do. And uh, for English, Cloud Classroom can do that too. And they also provide uh, Japanese and French. So let's, uh, uh, when we think about how to make a tool more world, worldwide, <laughs> this can be a uh, good start, And then for students, uh, all these three systems, they allow uh, multiple languages input. So it's easy for the student to use. And uh, I use IRS. Um, this is an example using IRS to give a task, uh, like formative evaluation in classroom. So they covered both text uh, graph and the videos that can be used in the uh, questions items. Um, but in terms of the question types, uh, they vary depending on what type, what type of the question they can offer. So I found that um, actually provide uh, the most options to the user. I believe there are some developing progress the CCR, and uh, this is just current form, and in the future there are something to explore. But why we mention that? Because I why I mention that because I use this uh, system. I have tried uh, and the cloud classroom, and as a teacher, I want to know how good my how, how well my student do on the task. So I look at their scoring, the descriptive analysis, both. Uh, Cloud Classroom and Zoomio, they provide uh, numbers and the top score, but only uh, Zoomio they provide graphs, and the graph is a visualization things, which I think is very useful. So I think in the future, if we would like to use an interactive response system, uh, a system which allows the graph more options for the descriptive analysis would help uh, teaching. And I put highlights that <laughs> Uh, the highlights for each system because they are not developed for one purpose, uh, common purpose. Um, I put the highlight here because I found Kahoot is especially interesting because they appeal students' attention. They, uh, it's when you play it, you can have the sound and uh, it's very encouraging. And uh, I found students are very motivated. Even me, when I did a, a Kahoot test, it's very competitive and interesting. I want to be the top score. It's the main thing. Um, and Zuvio, provides uh, a function that other tool systems do not have. That's the peer evaluation. So they can be anonymous or not anonymous, and it can be a group or uh, individuals. So I found the peer evaluation is especially useful for my class, um, the information processing in Chinese, and the other is uh, cognitive psychology. So I want my students to interact with each other, and if they are able to use the IRS system to give feedback to their peers, that's especially helpful because of the secured advantages. Um, the last for the cloud uh, classroom is highlight is that the system allows to group the uh, uh, students based on their responses, and it's using a technique called latent semantic analysis, uh, developed by the Dangjian uh, professor's group. So they are they have a different strength and weakness. I enjoy discussing the strength and the weakness with uh, Professor Zhang and Professor Yang, and we have a common uh, ago. <laughs> and here I put something that I, we might can do in the future is uh, uh, published what we are doing as a research, combining research and teaching. Here shows a paper uh, appeared in the International Journal of Optimization and Smart Technology. It's basically looking at how Zubio is doing. Um, so it's a, uh, the, the first author is from the National Taiwan University. I think in the future, maybe we will have the opportunity to have uh, uh something to share with uh, instructors and the researchers. So what we are planning right now is to using the technology acceptance model, the TEN model, to look at how would the IRS system work with our students. I don't have uh, much time <laughs> to go through this research framework, but I would like to point out is that the dependent variable, the learning outcome that we are looking at is actually students in different interdisciplinaries. So uh, I'm from the Applied Chinese Language and Culture. My students are mainly from the art, and science schools. And uh, Professor Zhang is from the graphic arts and communication. <laughs> and Professor Yang is from civic education. So are very diverse uh, Background of students are diverse. We would like to see whether the IRS system will work well for these students. And we are really excited about the progress. we have already done uh, a survey and uh, this is basically the Facebook. <laughs> and uh, we have uh, asked those students to provide their opinion on the computer use survey. And in the future, we will have uh, uh more things to do and uh, I would like to end up here. <laughs> the, the, the things to do is to ask our students to fill out some questionnaire and give us their opinions on different aspects. And I'm not going to mention that. I would like to uh, extend my appreciation again uh, to the center and the partner in my group. I really enjoy this. Uh, I really agree with this sentence. So teaching is not only for One, your peer and partners can help you to achieve more goals in along this way to teaching. So, thank you very much. n e 对不起，呃，一点二十分结束嘛，啊，然后还有一点时间，不知道有没有老师要提问或者是同学有关他们这些社群，刚刚听起来有没有觉得很有趣？就是一刚开始，呃，其实你会 很难，其实你要跨学院跟跨系，老师要能够相互认识在一起，其实是蛮难。的，然后也算是一个机缘嘛，哈。那嗯，再来就是说，他们这个社群除了刚开始是因为数位科技之外，其实也彼此进入不同的呃各自的班上。然后我记得我们好像上学期在讨论的时候，会发现不同学院跟学习的学生，其实背景或者是他们对学习的习惯也不一样，这个还蛮有趣的。 好，听起来像在聊天，可是实际上我们在讲教学的事情。好，你会发现学生其实他的那个回应会跟他的专业的背景会不一样。那我觉得他可以扩大我们老师不同的视野，特别假设你是在通识，通识的课前，他就是面对很多多元不同的学生。那最后就是对老师而言，毕竟还是要研究嘛，哈。然后呃，你们也在规划做研究那部分，那我们教发更。 更想支持的，就是说这样的研究，我们怎么再回馈到，譬如说师大的老师的，一个什么样的课程跟教学的模组，可以让我们师大呃更帮助学生的学习，可以让学生呃在学习里面其实他可以获得到更多。然后最后面就是，其实我们都是当老师哈，我自己也是刚来师大，其实我也不是新老师才来师大，我也在别的学校待过。其实我来我也觉得很 lonely，然后呢，我之前的学校很大。 然后来来师大以后，通常会遇到都在电梯，我们在电梯里面讲不上一句话，每次都碰面。然后后来等到跟他们一起，呃，大家在聊到学生的时候，我就发现哇，那个教学的热情有很多是我们在分享彼此，我们观看到学生在我们课堂上的那个反应。然后每个老师的策略跟他运用的教学方法不一样，我们就可以吸收到养分，哈，就刚苗老师讲的那个。然后你再回归到教学里面，你会发现你的教学世界可以更宽广。 然后你在看学生的时候，你的视野还会再更大一点，好，我们的包容度会更大。我我觉得那个是有一部分，因为上学我有跟你们嘛，最近拍也比较忙就没有跟这样子。那我们刚刚也有说，呃，他们很欢迎，家然我有兴趣在座各位老师如果有兴趣，呃，可以呃继续加入，然后至少有一些伙伴大家可以聊一下，如说就是大文化的了解啊。 行政的支持啊，好，然后还有学生特质的认识。其实我从别的学校来，我发现师大学跟我以前的学校好不一样。其实我挣扎好久在我的教学上面。好，在座有没有老师？有，来，胡老师好，那我就可以吗？可以，可以，可以。真的很感谢中心给我们这个机会，可以看到三位老师在这方面的一个分享。 我想要回应一下那个毛哥刚刚说的那个师大学生的特质。我们上一次参加教化中心的一个小座谈会，老师们不约而同也谈到这件事情，就是说，像以我个人为例，我在清大教了几年，那但是呢，我来师大这边呢，也会觉得说，我以前觉得好笑的、好玩的一些 topics，可是我提供到课堂上，他们可能就没有反应。 那当然有这样子一个 IRS 系统的话，我相信一定是很棒的，所以我会一直去思考说怎么样运用到我的课堂上面。那这个我们呃私底下再跟三位老师请教好要 <laughs> 要，我这个非常想的心，谢谢你们帮我对，那我我今天呢特别想要请教三位老师，就是说呃，针对学生特质在上课上面，跟老师的一些除了那个线上系统的回馈以外。 另外一种面对面的 interaction，不知道三位老师有没有另一方面可以再跟我们多分享一点？可能要跟你上课班级的学生是什么？对。学生因为呃，我我自己的课的我自己的课的学生的特质很不一样啊，因为我的我的课是那个产业分析啊，然后什么投资学啊，金融市场。 那他是我们系上的课，但是很多外系的学生来修。那有的时候外系的比例甚至会高过，就都几乎都高过本系。因为我们系是公民教育跟活动领导，所以比较常成为公民老师或是红军的老师。那他们来修课只是想说要补一些经济的概念啊。那我自己在课堂上面观察到的学生，我觉得差异非常大。 就是比如说，我觉得，但是教育学院某种程度的特质比较像，对，教育学院的学生的某种特质比较像。然后呃，比如说像我印象中很深刻是有一个是竞技系的学生，然后他修投资学，我觉得他的课，他他修的非常的烂，因为他笔试完全不行。那 但是他的过程里面，我就有跟他沟通很多次，就问他说：“哎，你需要补救教学吗？你需要老师陪你做吗？”然后你这样考这样好像不太行哦，因为他期中考就四十几分了，那我又不调分，所以我好怕我不小心当掉他。但他是一个很好的很好的学生，对。那我后来我后来觉得，在我看来，这这类这个这个特质的学生，比如说体育学院的学生，可能他比较乐天，然后他不太担心他会被你当掉。 对，然后但后来他有过啦，他有过。那比如说，反而我们班上，呃，我记得有一个人发的学生，我也很喜欢他，然后他也是那种，他期中考六十几分，然后后来他期中会选，他说他怕他会不过，就说拜托那个四十几都不退了，你六十几的退。然后，但是他后来反而就是变成没有上课之后，他反而常用 FB 问我一些投资的事情。 那我自己在看各个啊，然后像比如说图传系有同学来来来修我的课，图传系的同学也很可爱，他们在教个人简历的时候，很爱很多图形，然后很爱反白，你知道就是一整页啊，然后整页都是黑黑底的，然后最后只有几个地方，那那那个他可能会教一个六页的，然后字非常少，然后他说你干嘛不打半张 A4 给我？ <laughs> 因为我要看的是内容，对，要设计，对他们要设计，对。 然后，呃，所以我我会觉得真的是看到很多不同的特质。那但是在跟他们对应的过程里面，我好像并没有因为他们特质不同而去改变做法。就是我到目前为止，我看到他们的特质，然后，呃，没并没有特别去想说如何因应他的特质去给不同的回应。对。那我自己觉得我们系上的学生比较不认真，所以。 啊，我自己也跟西藏问一下，然后所以，我我在学姐在开课的时候，有一门课是开在西藏，跟可以选择开西藏跟开外系，那我后来都选择开外系，然后后来会有被念一下， <laughs> 明年就要开始得开回来自己本系了哈。那我自己，但但是我我在想说，我应该要再去更更努力的发掘自己西藏学的优点嗯，OK，这样，就嗯我这边的话，大概呃，学生大概都是我们的。 就观察到比较多什么戏，那呃图传戏嘛，哦，就是学生因为很活泼，那我我也是第一次教了好几年，第一次有那种在操作体，操作一个动作，然后全班关注。我确看过这种情形的，但是但是就是呃，他他有时候有两，我觉得有两个面向，学生一开始我觉得很认真，但是其实到大概学习中一段时间后，结果昨天碰到一个跟这个。 因为吃造活动真的太非常多，那那就是到中间以后，大家就会慢慢慢慢慢慢消失，就是可能拉队比赛啊，那或者呃，职呃像什么之夜啊，今天大二大三？对对对，大二大三课业重，嗯嗯嗯，是我不知道，我教的大大大大二，可是大三我看起来也是也是有点像。 就是到学学习中开始就就就不见了这样，那嗯，他跟，但是我想起来是说啊，我以前读大学的时候好像也是这样，所以就是就是得师大这个系统可能怎么讲啊？我觉得它有有古风啊，就是像二十年前在读大学的那个状态，古风， <laughs> 不就是学生的那种，有点，学有点个有点那个理工，有点懵。 就是就是像以前以前我们在，因为现在很多学校可能我以前对我以前待的学校，即使是国立大学，可能慢慢变成了叫一个，就是它它会比较紧一点，就是把课程安排比较急一点。他有人形容说，像呃甚至有些私立大学，然后或者技术学院，有人形容那是一个套餐，就是把套餐已经配好。那我觉得师大好像还是自助餐，就是让学生去，对让学生去。 然后我觉得其实这也是蛮好的一个训练啊，但是其实我有观察到另外一个现象是说，呃，因为师大学学生其实他是成绩好，就是学业上成绩应该算是比较算比较前面，的，所以他有一种好学生的心态。好学生的心态就是说，他你看他很认真，但是你会发现，哎，他到底是真的对这个东西很有兴趣呢，还是他是要追求好的成绩？ 好，这就是我们在讲那种内在东西跟外在东西，的问题，所以我在观察，哎，这就是到底他他是真的认真，还是他只是想要？我没有把这个放到问卷里面，就是我后来期末有要做一个问卷，就是那个教学特质的，就想说把这个两个装对装进问卷。是对。 谢谢。嗯，嗯新加坡国立大学，呃，非常高兴今天有这样的机会来听哈。其实，呃，来的人比较少，大家都比较忙，呃，是一个很难得的一种分享。所以这个分享呢，就说。 其实我们的大学也有，但是那种呃，就好像你们所说的，很多时候是 peer review，就是有那个 review 在那边，压力就很大。因为呃，在新加坡国立大学弄得非常的严肃，就是说他有你自己本身的系的跟外面的系的进来，然后他们必须在不讨论的情况底下分别写报告。 所以那个嗯，那 report 呃，你不知道那个最后的结果，而且十三道问题哦，每一道都必须要写，呃，写了上乘，所以那种压力很大。但是我我自己本身是在语言中心，那我们自己语言中心的呢，因为教十三种不同的语言，那我们就会派不同的老师去听不同的语文，尽管你听不懂，比方说我我不懂的越南文，但是我还是继续听他们怎么上课。 呃，那个做法就是压力就小了，因为你只是去去听课、去观课，要去学别人用怎样的一种方法在教。因为每种语文它有不同的教学的特色，所以呃，我觉得你们这样的一个活动是非常好的，虽然时间很短，但是是一种很好的交流。嗯嗯嗯。好，我就说，非常谢谢。 呃，所以要继续，然后要开放大门让更多去可以参加。我们刚刚聊到学生就觉得还蛮有趣的哈，当然有一部分是因为比较先进，然后其实我们非常需要要很多 input，帮助我们了解师大的各个不同学院系所的学生，然后包括科技是一个很好的帮助，对不对？然后这个东西其实才有办法让我们的教学可以不断像我们都说一辈子。 老师不可能回家就没，你一辈子你可能都要跟，而且要跟学生学习，要从学生里面来。那我们彼此其实就在帮助彼此，怎么去认识我们的学生啊？那科技也是其中一个很好应用。不知道还有没有？我们在座好像有像学生的，有没有学生呀？有吗？哎哎太好，三位老师好，老师站起来了，老师 那就是刚刚三位老师的分享非常精彩。其实我原本一开始以为就是一个比较放给学生、大学生，然后进来之后有吓到，就觉得好像场面有点正气仗。然后就从刚刚三位老师的分享，就发现三位老师都是用比较正面的角度去，就是解读学生的反应，然后就是觉得就是三位老师都非常认真，然后就是。 然后我想问的问题是，就是针对那个志远老师，就是有到他他有偷偷加入那个请客没病的啊，就是他有提到他的观察是发现学生都喜欢填够两的课程，对。那我想更进一步的，是没错，进一步的了解，说就是在那个社团里，就是看到一些学生比较直接的文字的批评或什么，那对你来说最大的击？ 那你会如何调整自己的课程？然后会不会影响到你的教育流程？谢谢。对，有，呃，进去看之后，第一件事情就赶快收拾自己的名字。他本来有看到，然后觉得觉得我我很腹黑，就是呃，他觉得我我的我的 game 的那个我的评分方式很很心机很重。好，比如说呃，我们有分组报告，但是我怕有 freerider，所以就是。 我们会现场抽那一组的同学，然后就抽到这一组，就这一组上台。然后这一组的报告人也是在现场抽，因为然后就全部人都同分哦。那所以如果你里面有一个人不认真，然后他被抽到，就是你们整组同分。那你们要事先协调好，就你自己去练，对。然后嗯，看到很我一点我看不懂腹黑什么意思，就跟谁有，然后我就赶快去查，然后后来应该。 心机很重，然后好，对，我就 OK 啊。然后呃，然后另外，但是我会觉得那个，然后另外，因为他其实写的比较多，然后我再认真的看，就是他可能会觉得有的时候他觉得我我上课不是很重视点名，然后他说其实没有，老师嘴巴说不不重视，其实他很重视，就是他自己的解读。那也就是说，我发现说，因为我自己觉得我真的不重视。嘛。 啊，或者是我其实对学生他上课出去啊吃东西啊那个，我觉得我不是太在意，就是我真心觉得不是太在意。但是即便你这样子说了之后，学生不一定会相信他可能还要在更长的时间来观察你到底是真的还是假的。对，也就是说我们抗议出来的那个，并不是他就觉得是真的啊。然后这然后另外就是在看，因为我自己的有一两则。 然后看完之后就觉得，应该要有看能改什么就改什么，然后就开始去八卦其他老师，就自己其他老师开始查一查，认识的查一查的，然后会不会打击，我觉得会，所以我后来不看了。那你知道为什么会会的原因是因为，当你以为他喜欢你的课的时候，可能他是顺势选。 因为上面有课，下面有课啊，好了，中间这边这老师像蛮凉的，让他来听课。 <laughs> 就是当你以为他是喜欢你的课的时候，其实可能不是。然后，所以我反而也会在反思说，呃，课程人数很多这件事情到底是好事还是坏事？那另外有的时候会听到同学的那个，呃，但是我觉得就是会很开放，因为反正他批评这个老师不好，可能是他的观点。然后。 搞不好是从那个观点，他其实老师可能没有那么不好之类的，对。然后但是但是有有有也有一些助力啊，就是比如说他觉得老师都闲聊啊，然后讲他小孩的事啊，然后什么时候骂是，只是我就会告诉自己说自己在课堂上面这个比例要要少一点，对对。当 <laughs> 然是这样。谢谢老谢谢。呃，因为刚敲钟，非常不好意思。不过我觉得我们下次可以来办个师生座谈，嗯。 嗯，非非常谢谢那个刚刚各位老师，我我觉得是因为我我在我也我也在想未来我们要办哈，其实我们可能可以资深跟新建老师也可以一起来交流，然后学生也可以来分享。大一的学生跟大大三、大四，其实他们在看老师他们要的也有可能不一样哈。这是今天真的 unexpected，没有想到会呃衍生到这些的相关的议题哈。那呃。 那个我做两个广告， <laughs> 然后其实都跟今天有关。对，第一个广告是呃，就是说刚刚有提到我们那个 peer review 的部分，其实我们师大也很希望是一个对老师是一个支持性、一个信任的、一个比较正面的帮助老师在呃教学部分在可以更精进的。所以其实呃我们也会有类似像一个 peer review 的东西。那可是这个我们是一个 formative。 就是说，我们刚刚说教学其实要不断呃改进。那我们现在其实也在试着做。那除了这个 peer review 以外，其实 feedback 很重要。所以我们现在的名字，我们把它叫 formative peer review and feedback。那学校其实现在也想帮助老师，就是说，除了学生的课程意见调查之外，啊，老师如果有这样的需求。 那我们也希望说，我们可以提供给老师这样的 feedback，我就不会只有说像刚刚呃学生的意见而已。不过学生意见的确蛮重要的哈。那第二个广告就是呃，就是说在座如果有老师或者是同学那边跟老师讲，哦，我们有教学经验计划，应该大概在五月中也开始会申请。那其中也有一个是跟社群有关。那呃，刚刚呃，其实三位老师也都有分享，就是说社群其实对老师而言。 除了教学专业上面的帮助以外，嗯，其实情感的交流还有教学经验的那个交流，其实我觉得应该是在大学教，呃，作为 p r o f e s s o r 其中一个其实蛮重要。那过去我们一般都比较重视研究，可是学生其实是我们非常重要的，我们会和教育的一个很重要的对象。所以呢，呃，教学经验计划如果大家有兴趣的话。 嗯，来申请，然后社群更是会对老师有帮助，而且刚刚也可以看得到，我们教化中也蛮鼓励大家，就是像嗯后面刚刚那个发表哦，假设是这呃那个发表是能够，比如说可能是师大为本位的，譬如说我们刚刚说师大的学生有古风，然后那个古风，我们的教学方法是一个什么样的教学方法，可以让他可以再更好，那我觉得它会是一个我们师大更好的一个东西。 所以非常欢迎大家，然后我们也非常谢谢我们的社群，好，谢谢，那今天就到此结束，谢谢。